gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje que gravar mais um vídeo diferente e hoje vou mostrar os de cajueiros e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, minha mãe. Hello, Fátima, a mãe dessa princesa linda, meu clone. Sim, quer, queremos também mostrar para vocês é, essa coisa maravilhosa, né, esses cajueiros. E nesse, momento agora, ele só está colocando a flor Aí vem o maturizinho para depois formar o caju. Ok, galerinha? E esse cajueiro que foi que plantou meu bisavô. é maravilhoso. espero que vocês Se vocês gostaram, like, dê o like